Misy ny herisetra ara-batany, ohatra ny mandratra sy mandoro amin'ny rano mafana na vy mahamay. Ao koa ny mikapoka, ny mamono, ny manakenda, ny misintom-bolo. Herisetra koa ny fanalana zaza tsy nahazoana lalana manokana araka ny lalàna, ny fanapozinana, ny fampilanjana zavatra mavesatra tsy mifanentana amin'ny tenan'ny olona iray.